ana qiroat qilganingizni eshitganmiz boshida imon aka namozni o'qib boshlagan paytingiz xursand bo'lganmiz aka emas man kimdadir hurmat qilmas lekin hech bo'lmasa ollohni kalomi aytayotganda sabr qilib tursanglar bu bo'lardi mana endi alaykum assalom telegramda gaplashuvdik a negativchilar yozaveradi unga e'tibor qilmang inshaalloh xudoyim o'zini himoya qilsa iymonini kuchli qilsa o'sha paytda tushunadi keyin bizga o'xshab tushunib yetadi men ham boshida to'g'risi uncha ma'qul kelmadi bitta negativ yozayotgan do'stlarimiz mayli manku bir e, inson sifatida kimlargadir e, yoqmasman kimlardir hurmat qilmas lekin hech bo'lmasa ollohni kalomi aytayotganda sabr qilib tursanglar bo'lardi mana endi efirni e, yopishdan xohlagancha so'kinglar endi allohdan qo'rqmasanglar o'g'lim yasinni aytib bermoqchi qo'shing debdi mana qarang ollohni baraka yog'dirishini mana bu efir boshqacha bo'ldi mana qancha yigitlarimiz bor qizlarimiz bor amin amin shuni eting segan nasib qilsin farzandlarimiz bittasi hozir baqara surasini aytib beraman dedi yo'q bo'lib qoldi shom sal tushsa bo'larmidi hali yorug' rodiya hali toshkentda emas edi Simon. <laughs> Ah, tanidim mishari muhammadni alaykum assalom telegramda gaplashuvdik a yozdingiz aniqroq qo'ldan kelguncha qiroat qilingchi debdilar sardorjon qiling albatta assalomu alaykum assalomu alaykum alaykum assalom agar siz inshaalloh uzr ozgina yoqilay deb mana holatim bemalol o'zizga ma'qul qilib oling ukajon allohim rozi bo'lsin ko'nglimizdan chiqayotgan bo'lsa hamma vaqt xudo o'zi qo'llasin inshaalloh bu negativchi bu yaxshi yomon yozuvchilarga e'tibor qilmang xudo xohlasa hammamizga iymonimizni kuchli qilgan paytda bilib olamiz chunki men o'zim ham sizni noto'g'ri tushundim boshida keyin sekin sekin bilib oldim kim Ayt. qanaqa bismillah inshaalloh qo'ldan kelguncha fotiha surasini rozi bo'lsin أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين effekt sog' bo'lasiz yetti yuzta odam qarayapti aka birinchi marta bunaqa efirga chiqishim to'g'risi yo'q yo'q alloh rozi bo'lsin beruniy deyman sizga yaqinman beruniy deyman qoraqalpog'iston beruniy shahridan inshaalloh javoblaringizni o'tdingiz o'zimiz yaqinmiz yakdaman yaqin ekanmiz <laughs> alloh rozi bo'lsin ha inshaalloh ho'p aka xudo xohlasa ishlaringizga rivoj mana shu namozga ham vaqt bo'lib qoldi hozir moskvadaman menga ancha bor hozir ha deydi negativchilar yozaveradi unga e'tibor inshaalloh xudoyim o'zini kifoya qilsa iymonini kuchli qilsa o'sha paytda tushunadi keyin bizga o'xshab tushunib yetadi men ham boshida to'g'risi uncha ma'qulkiman farzandlaringiz ota onangiz hammasini qarab chiqdim birma bir keyin qarasamki alloh xudoyim qachonki odamni mana bu joyiga solib qo'ysa iymonini baquvvat qiladi keyin keyin keyin kimligini aniqlab olasiz ekanda u ungacha bo'lib ketadi bir kechada odamni hal bo'lib ketadi buyog'iday to'g'rimi mashalloh alloh rozi bo'lsin rahmat allohim hammamizdan rozi bo'lsin inshaalloh mashkur sakkiz yuz yigirma uchta odamni hammasidan rozi bo'lsin kim yaxshi kim yomon allohni o'zi bilguchidir rahmat mayli aka sog' bo'lasiz inshaalloh yaxshi kunlarda uchrashamiz shom namozi e, o'qishni taklif qilayotganlar man xorazmdaman shom namozi endi kirdi o'shaning uchun xavotir olmanglar toshkentda emasman bitta <coughs> do'stimiz baqara surasini o'qib beraman deyapti shuni anaqa e, qilmay dedim shuni qilsam keyin hatta Hakkına mazot diyecek misin? Ha? Uçup geldir yok demiş. Bugungi efirimizga Alloh baraka berib, ha? Qur'on aytib o'tirib Bismillahir Rahmanir Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin Rahmanir Rahim Maliki Yevmiddin إياك نعبد وإياك mana mana shu bolani topdim agar ketib qolmagan bo'lsa keyin xayrlashamiz